मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं तू भी कभी बोल दे बोल दे तूने मेरी फुर्सत की तू दिल में इतनी हरकत की इश्क में इतनी बदकत की कि तूने क्या किया